Ah, abang besar sudah keluar. Uh. Ah. Hey, eh, mak kilau yang pertama 80 juta aku buat. Kan? Aku bawa yang kedua ni sampai ke New York. Apa pula mak sabu kau? Nama saya Muhammad Sabudin. Ah, Muhammad Sabudin? Uh. Abang tahu nama kau. Uh. Tapi aku suruh kau jadi mak kilau kan? Uh. Wah, jauh beza ya dengan mak kilau satu. huh? <laughs> Uh, kau jangan main-main. Okey, bagi saya peluang sekali lagi. Huh? Uh. Go. Ah, Okey. Betul-betul. Ai? Apa? Biasa pakai kamera besar, kenapa pakai telefon? <laughs> Aku dapat Oppo Reno 8 Pro ni kan. Dia ada video ultra mirip silicon, dengan video ultra 4K waktu malam gelap-gelap tetap mantap. Oh, iklan. Lagi satu kau tengok cantik kan? Cantik. Luar hodoh. Nah. Nah. Okey, saya sebut betul-betul lah. Eh? Okay. Bila kau tak bagi kan, dia kau jangan main-main Nah, Aku pening dengan banyak benda aku nak fikir. Aku serabut tau. Kan? Ha, kan dengan nak tunang lagi Siapa kan? Siapa nak tunang? Ha? Apa kau? Ha? Ha? Ha? Okay, okay, okay, okay. Okay, Okey, uh, okay, saya buat. action. Keris yang menyilau. Ya, yeah, ya, yeah, Yeah. Aku dipanggil Mat Kilau. Kenapa ada suara itu? Oh, British. Hey, Mat Kilau. Eh mat kilau kau buat Ui, sedap. apa Amboi Eh beritis selamat datang Alah, saya Kalau lah kail God! Apa bang? Kau ingat cerita ikan kalui ya ke apa? Huh? Ah, <laughs> ah, ah, ah, ah. Saya orang Melayu. Ah. Memang kau Melayu. Aku suruh kau jadi apa? British kan? Oh, jadi British. Okay, kau jadi British je. Okey, okey. Okay. Saya jadi British. Ah. Okey, okey. Ah, sekali lagi. Kau jangan main-main. Okey. Oh. Okey. Ini nak tolong itu kan? Uh, lain macam sekarang. <laughs> okay. Hey, betul-betul lah. Okey, okey. Okey, okay, okay. okay, okay. Eh, mana okay. kau dapat setan-setan ni ya? betul-betul lah kan? Action. Lah. Hey, orang Melayu. Hmm? Apa sudah lupa apa yang terjadi sama kawan kau si Wahid? Aku dengan Wahid baik-baik je. Oh. Kenapa? Dengan Wahid kau okey. Bagaimana dengan yang lain? Siapa? Apa sudah jadi sama Yasin? Huh? Huh? Azli, huh? Saiful Apek, dan Pet Pet, Pak Ya, Dan Dan. Director. Apa sudah jadi? Director. God. Apa? Apa lagi bang? <laughs> Kenapa? Hey. Dah tulis tengah-tengah mak gila pula senario lagi apa kau? Abang. Oh, dia, dia sebut Wahid tadi. Kawan dia ada lima. Dia ada Kilau, Awang, Wahid, Yasin, Usop. Yang kau sebut tadi Wahid Senario. <laughs> Oh, Senario. Lah. bang, sekali lagi bang. Eh, eh ah, ah. memang eh, last eh. Abang, Aku bagi kau last eh. Uh, Apa abang pakai phone tu tak risau habis bateri ke? Kalau habis kenapa? Oppo Reno 8 Pro dia ada 80 watt super book charge 9 minit pergi 50%. Aku tahu. Okey. Oh. <laughs> oh, iklannya. Eh, kita buat yang sama ini. Ya. Betul-betul eh? Betul-betul lah. Kau, kau kau tak bagi ya aku. Okey okey. Eh, action. Okey. Eh. Hey, Nail. Oh. What are you doing here? Oh. Mm, you can drink some of water. Mm? You didn't feel free with the salda abrete. <laughs> Hmm? You can do the نعمل حبة السلطة. ده هو ناصرة سيكون ترمد هيترة فرعون. Astagfirullahalazim. Kenapa sampai Firaun? Firaun segala pula ni. Kianat jahat. Fir'aun. Fir'aun memang jahat. Ha? Tapi Fir'aun tak pernah jajah tanah Melayu. <laughs> Kalau aku sepak muka kau. <laughs> Fir'aun. Kelima. Ya Allah. Aku nak jadi mat kilau tau. Bu. Aku ke tanah aku tadi. Betul bang sekali. Nah, nah, nah, bang sekali lagi. Sekali, sekali. Lah. <laughs> Aku sakit tu man. Sekali. Sekali. Tolong bang. Ah. Rahangku sakit. Ah. Kau kena ingat, bangsa kau akan selamanya berada di bawah tapak kaki British. Jangan kau cuba nak jatuhkan martabat Melayu. Keluar kau British! Hei Melayu yang angku, selalu nak gaduh-gaduh. Hei British, perangai iblis! Berambus dari sini, please. Oh, oh, oh. tulis skrip panjang sampai bumbu dia bunuh mak kilau dengan berita. <laughs> Abang, jangan nak macam-macam. Kita orang memang kawan baik. Ha, jangan nak jadi batu api. Eh, hey, eh, aku pula batu api. Ha. ha? Ini filem aku. Kau boleh tak? Jangan <laughs> saja. Ha? Eh, kalau macam ni memang tak lah kau. Kau dua orang tak lah. Kan? Bang, bagi tadi kami main-main je bang. Ha? Kali ini betul-betul. Ini sudah sebab kita masa sejarah. Ha? Apa oh, marah dia guys, marah guys. Bukan kita yang angkat sejarah, kita kau ingat siapa nak angkat? Wow pandang ke? Kan? Aku nak beritahu kau satu eh. Apa pun yang kau buat, mana kau pergi, kau jangan lupa ni. Agama kau, bangsa kau, negara kau. Wow, keren pesannya. Good job. Hey bangsaku, bangunlah semua. Jangan biarkan kita kembali dijajah. Wow. Jangan lupa asal musuh. bangsa yang dibangga-bangga di mana berada. Sedap guys suaranya. Bangkitlah wahai bangsaku jangan pernah kau jatuh. Kita harus bersatu jangan diulang silap-silap yang lalu. Mantap. agama bangsa negara yang satu. Bangkitlah Mantap guys, ini mantap banget. mantap oke okay, guys itulah tadi penampilan Ubi wow keren banget guys asli lawak parah dan pesannya itu sampai banget ke kita guys wow keren banget ya wow sudah lama ya saya istilahnya mau nonton tapi gimana gitu kan ada juga requestan daripada teman-teman dan sekarang saya mencoba untuk mereaksi musikal lawak superstar 3 minggu pertama yaitu ubi guys mungkin ada requestan lagi daripada teman-teman sekalian langsung saja di share linknya di kolom komentar ataupun DM di Instagram saya ya kan kayaknya nonton yang lawak-lawak ini agak-agak membuat mood kita itu lebih apa ya lebih terhibur dan lebih bahagia kayaknya ya apa teman-teman suka dengan istilahnya konten lawak seperti itu nah mungkin kita adakan seminggu sekali atau seminggu dua kali boleh teman-teman komen silahkan ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai apa-apapun pun jangan pernah lupa bahwasannya kita mempunyai agama, budaya, bangsa dan tanah air. Jadi mau dimanapun kita tetap ya kita ingat kepada asal kita, tanah air kita, agama kita, budaya kita. Nah seperti itu. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemimpin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.